eh, eh, mayrodi omu russia kiki yakoze ukraine eho bannange russia yajeoze bayita samobari kirockets nagamba omu merica yazikaza kolya vacumu bombuzi ng'ovudde ku roketi eza nuclia zino zezimu ku roketi oba ku bomu ezikyasinza okuba ezemutawaana kubanga ekifo ebagisindise esooka netukawo nenyunyuta okisigeni aliwo nemumira bifo nga tenabaluka awo neryoka etulika nekozia explosion gwebagamba okubaluka okukyasinza okuba okw'omutawaana russia yalese ekibuga kya maripol ekya ukraine nga kiri ku ttaka emmotoka nga zaakamuliro ebizimbe nga binyeenya ne pulezidenti zelenski yavuddeyo n'agumya abantu be n'abagamba temufaayo ono putini byakola ajja kutuuka byonna byejjuse jjukira nti kigambibwa putini yatandise okukwata bannansi aba ukraine bw'abatwala mu nsi ye ne babajjako